еще с времен неолита, его совершенствовали совершенстве кельтские друиды, о нем писал Синека. Знаменитый Апиций включил свой кулинарный трактат, датируемый 400 годом нашей эры. Ну, в общем, довольно интересный соус. Его и сейчас можно найти и купить, ну, за очень большие деньги. А та жидкость, которая продается в магазинах под названием рыбный соус, ну, не стоит рисковать. А можно ли его делать в домашних условиях? Ну, скажу, да, можно. Вот у меня две бутылочки первоклассного гарума, на изготовление которого было потрачено чуть больше 8 месяцев. В этой он более светлый и обладает резким запахом и сильным соленым вкусом. Это как бы оригинал гарума согласно рецептам, которые сохранились э, до нашего времени. Здесь немножко адаптированный под наши вкусы уже. Он с таким же резким вкусом, соленым, но запаха практически не имеет. Был опробован во многих блюдах. Довольно занятная штука. Если вам интересно, то дальше можно посмотреть, как это все делалось. Стало тепло, теперь посмотрим, что здесь. Так, в гараже около 20 градусов. Я, естественно, периодически не мешал, но вижу, что уже гораздо мягче стала рыба. الوعي طبلت له что растворилось. Ждем дальше. Процесс ферментации практически закончен. Что мы видим? Содержимое ведра расслоилось. Сверху маслянистая жидкость, которую нужно будет убрать. Снизу слой расщепившейся рыбной плоти. А вот средняя часть, это как раз то, что нам нужно. Из этого будет сделан сам гору. Теперь нужно будет посмотреть, что сверху, и сделать первичную обработку. Thank you. Кость, естественно, не растворилась. И крупные куски мяса тоже не растворились. Вытащим то, что нужно будет выкинуть. Вот смотрите, что осталось от рыбы. Одни кости. Это мы сейчас выкинем, остальное процедим. садим еще раз первичная очистка закончилась. Закрываем и оставляем на сутки отстаиваться. Отстоялась. Дальше аккуратно убираем вот эту пену. процеживаем еще раз Забираем ведро домой для дальнейшей обработки. Прошло 24 дня после того, как гором был первоначально механически очищен и перелит в эти банки. Банки были принесены домой и они долго стояли на окне на солнышке. Как видно, гором расслоился, вот эта часть, это гором высшего сорта, вот эта часть, она трудноизвлекаемого, ну ее придется, видимо, выкинуть. Сейчас при помощи вот этого шланга мы аккуратно, чтобы не перемешать, сцедим интересующую нас часть. плотная чистая ткань